Ici, c'est le temple du maître Aziza à Kamalome. Bienvenue, mon enfant. Bonsoir, papa. Bonsoir. Ça va? On est comme ça, oh, papa. On a dit on veut venir essayer quelque chose, on ne sait pas si ça va marcher. D'où viens-tu? Je suis venu du Burkina. D'accord. Et tu es venu voir comment les choses se, Se passent. Ici, chez moi, tu se passe très bien. C'est vrai, papa Oui. On nous a dit ça plusieurs fois. Hein. Comme ça, je vais te montrer comment ça se passe chez moi. Ok. On dit chaque chose, il faut essayer. C'est ça, voilà. Comment tu t'appelles Moi-même, je m'appelle gouré D'accord, gouré Je dois vérifier rapidement si les ancêtres ont accepté. Ok. Tu vois, les génies ont accepté. Ils ont accepté ce que je veux. Les génies ont accepté. Ils ont accepté ce que je veux. Ils ont accepté. Ok. Tout ira bien. C'est vrai. D'accord. Ok. Donc on ne t'inquiète même pas. Ok, d'accord. Comme ça, on va. Je vais te montrer le portefeuille magique. Tu vois Ça, c'est quoi ça ah on appelle les gens, on appelle ça bidou. Moi-même, je voulais essayer, voir si c'est vrai que ça produit de l'argent. Parce que la chose est petite comme ça. Mais on dit qu'il y a beaucoup de choses dedans. Voilà. On appelle ça, ici, feuille magique. Regarde, il y a quoi dedans Il n'y a rien dedans. Il y a quoi dedans Il n'y a rien dedans. Tu vois, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas autre poche dedans, hein? Oui. Tu vois? Encore. Il n'y a rien dedans. Tu n'as rien vu dedans. Maintenant, tu veux fermer. Bon, tu vois? Oui. Maintenant, je vais consulter génie, s'ils sont d'accord, d'accord Il faut considérer. S'ils sont d'accord. Je vais consulter. Il faut consulter. Je, je, suis très très inquiet pour voir ce qui va se passer. Je vais consulter rapidement. Et ça va marcher. Oui, papa. voilà on enfant on appelle ça comment tu as vu ça dit automatiquement que tout est bon c'est vrai papa d'accord donc papa quand il est venu ici maintenant ça va applaudir la zone là ça va produire l'argent, tu vas voir. Tu verras bien. Papa, c'est vrai ça Oui. Tu vas bien, tout va bien. Si c'est comme ça, ça veut dire que tout est normal. Tu comprends Ok, papa. Alors, je vais prendre le portefeuille magique. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, je vais ouvrir le portefeuille magique. Tu as vu quoi dedans Papa, la chose là, c'est comme les papiers. Je veux voir si c'est vrai, c'est l'argent ça. Alors, regarde bien. C'est pas vrai. Est-ce que tu peux aller témoigner Je veux montrer aux gens que c'est la réalité, que c'est vraiment que ça existe. Ici chez moi, c'est la confiance totale si tu veux, tu peux envoyer l'argent. Il n'y a pas de problème. Papa, est-ce qu'on peut manger ça On peut manger ça. Tu peux même amener ça. Donnez-moi un, zéro. Tu peux toucher. Tu peux toucher. Papa, et ça ne tue pas Rien. Ça n'a pas de sacrifice humain. J'ai trop peur. Tu vois Ici, chez moi, tout est parfait. Pas d'inquiétude. D'accord Ok, papa. Donc, euh, est-ce que c'est vrai maintenant que ça existe vraiment J'ai vu ça avec mes yeux. C'est comme ça, ça se passe chez moi. Tu peux amener ça Tu peux dire à mes amis maintenant, arrivez là-bas, ils vont vous envoyer l'argent, vous allez les faire. Exactement. Pour les envoyer. Voilà. Tu peux dire ça tous tes amis. Ok, papa. Pour me contacter. Voilà mon numéro. Maître Assisa. Nabo Aziza. Plus 229 94 38 93 17. C'est mon numéro. Ok, papa. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp et appel direct. Pas de problème. Merci papa, je vais vite pour rentrer chez moi au pays parce que je vais prendre le bus à 17h. D'accord. À tout à l'heure papa. À tout à l'heure.